Rápido. Tiene que estar por aquí. No pierdan detalles. Sí, señor. Sé que estás aquí, cobarde. Muéstrate. Ay, joder, aún no me ven. Sal de donde quiera que estés. Mierda. Uy de la que me he salvado. Surprise, motherfucker.